adi dari lokozana moto lembo watoyeto bo adi dari lokozono lokozono adi steady Hey, dogos on a motor, remember what I get to buy Dogos on a motor, remember what I get Dogos on a, dogos on a, dogos on a adi yeah amo ko nanga terre dimaki ele chef si j'étais petit pierre but de tremblement de terre le truc c'est pas le même pour que les incidents se calment vous êtes des clans fait j'ai dit même si vous entraînez je disais là pas passer vous pouvez regarder ailleurs antivirus bandit cerveau et toujours le même hier je suis abonné cerveau soyez les bandits gazer j'ai des flots t'as des rêves si je suis un acteur est l'est non si b qui encore son amour toi oh bâti ta tampa jiɗe kono ko sonam kokulonare fo gajeɗo anti haala ɗumba sappamɗiri koko sona get best rap olay somi heɗo best flow mo jeɓe siti non ganda kam ganduɗo ko jimɗiɗi mala coɓɓi lahno ñiri ñiri no watta toña mi wona inspiré ɓiƴirde pit pejuɗe sigile ko ama namdade mimi kowoni ama cinŋe ay bammo nen mbawatinaki no watta ne pese ana mani seke te galerien dede <laughs> rasakitekte nowatene pes ana mani seke te galerien dede <laughs> rasakitekte je coupable et tu tu mais que t'es n'importe qui branche ton cap sur ton cul femme de ta vie sur mon lit <laughs> What the fuck? Ayo Yeah, ana ala sale, ada wani kale Saya wani chogu mesh, yes ayo kale Wabudi nana fatay, piko tebe de me Ayo de kiwiri, jage ode de bro Doko zona mwate membo wate yete boy Doko zona mwate membo wate yete Doko zona, doko zona Gilbam no rapu je hajone jari hono Yeah, welcome, welcome mon yetto mamin yetto toon meti de kol ɗo kosonamen kokulon haade fo gadde ɗo anti haala ɗumasa famɗiri ɗo ɗo kosonamen